નમસ્તે અમે શ્રી દર્શન પ્રાથમિક શાળામાંથી બોલીએ છીએ અમે બંને ધોરણ 8 માં અભ્યાસ કરીએ છીએ મારું નામ બાબરીના લખમણભાઈ છે મારું નામ બાબરીના લખમણભાઈ છે અમારી કૃતિનું નામ વેબ કંટ્રોલર છે અમારી કૃતિનો વિભાગ પાંચ એ છે અને તે વિભાગનું નામ પર્યાવરણ અને જળવાયુ પરિવર્તન છે હવે અમે આ કૃતિની રચના વિશે તમને થોડું જણાવીશું પહેલા તો આપણે એક કાચની પેટી લઈશું ત્યારબાદ આપણે બે લાકડાની પટ્ટીઓ લઈશું એક નાની અને એક મોટી નાની પરટીને અહીંયા કાચને આધારે સીધી રાખીશું ત્યારબાદ મોટી પટ્ટીને આ નાની પટ્ટીને આધારે ત્રાંસી રાખીશું જેથી કરીને આપણે તેની ઉપર જે પણ આકાર રાખવો હોય તે સરળતાથી રાખી શકીએ હવે પહેલા તો આપણે આ એક લાકડાની પટ્ટી રાખીશું હવે આપણે આ પાટિયા વડે પાણીને હલાવીશું જેથી ફરીથી મજા આવે હવે આપણે આ લાકડાને પટ્ટીને બહાર કાઢી લઈશું ત્યારબાદ આપણે આ વળાકવાળી પટ્ટી ત્યાં રાખી દઈશું અને ફરીથી એક પાસે વડે પાણીને હલાવીશું જેથી ફરીથી મજા તમે જોયું કે જ્યારે પાણી સપાટ લાકડા ઉપર જાય છે ત્યારે પાણીનો પ્રવાહ ધીમો પડી જાય છે અને ઉપર રાખેલી આ વળાકવાળી પટ્ટી સામે અથડાય અને પાણી ફરીથી વળીને પાણી ભેગું મિક્સ થઈ જાય છે હવે આપણે આ વળાકવાળી પટ્ટીને બહાર કાઢી દઈશું ત્યારબાદ આપણે ફરીથી આ ફરીથી આ પાટિયા પાણીને હલાવીશું જેથી ફરીથી મરચાં ઉત્પન્ન થશે જીવનને સહેલું બનાવવા માટે વૈજ્ઞાનિકોએ અને આપણા ભારત દેશના ઘણા બધા માણસોએ આપણા જીવનને સહેલું બનાવવા માટે ઘણા બધા પ્રયત્નો કર્યા છે અને કરે પણ છે આપણે ઉદાહરણ લઈએ તો રસોઈ કરવામાં હવે આપણે ઘણી બધી સહેલાઈ પડી ગઈ છે તમે જોઈ શકો છો અને ખતરો પણ ઓછો થઈ ગયો છે અને બીજું ઉદાહરણ લઈએ તો ખેતી ખેતીમાં પણ હવે ખેડૂતોને ઘણી બધી સરળતા પડી ગઈ છે અને પાક પાક જેવો હતો તેથી સારો થાય છે અને તેમાં ઘણા બધા સુધારા પણ પડી ગયા છે અને ખેડૂતને ખૂબ મહેનત પણ કરવી નથી પડતી અને પાક જેવો થતો હતો એવો સરસ મજાનો થાય છે અને તેવા ઘણા બધા ઉદાહરણો આવા વૈજ્ઞાનિકોએ ઘણા બધા કાર્ય કર્યા છે તેમાંનું એક કાર્ય આ છે આને લીધે તમને ઘણા બધા સરળતા પડે છે હું તમને બતાવું તમે જોયું કે પાણી જ્યારે આ ઉપર જાય છે ત્યારે પાણીનો પ્રવૃત્તિમાં પડી જાય છે અને ઉપર રાખેલા આકર્ષણને અથડાય અને પાણી ફરીથી પાણીમાં મિક્સ થઈ જાય છે આવી ક્રિયા દરિયામાં થાય છે જેથી દરિયાનું પાણી દરિયાની અંદર જ રહે છે અને પાણીનો વેગ પણ થતો નથી અને રસ્તા ઉપર પાણી પણ જતું નથી અને રસ્તા ઉપર જે વાહનો નીકળે છે અને જે સજીવો રહે છે તેને પણ કંઈ નુકસાન થતું નથી રસ્તાને પણ કંઈ નુકસાન થતું નથી અને તમે કલ્પના કરી શકો છો કે જો જો દરિયાનું પાણી રસ્તા ઉપર આવે તો એટલું બધું નુકસાન થાય કે જીવોને વાહનોને અને રસ્તાને ઘણું બધું નુકસાન થાય નુકસાન થાય જો તમે કલ્પના કરી શકો છો કે જે પાણી દરિયા રસ્તા ઉપર આવે તો આપણે શહેર કે ગામમાં પણ પાણી ભરાઈ શકે છે હું આશા કરું છું કે તમે આ અમને સમજાવી રીતે સમજાઈ ગયું હશે અસ્તુ જય હિન્દ જય ભારત Thank you. સ્વાગત કરું છું નમસ્તે મારું નામ છે શિયાળી દુર્વાસી અમારી આ કૃતિનું નામ છે એનએમએસ મોડલ અમારા માર્ગદર્શક શિક્ષક છે લખાણા ભવિષ્યબેન અને પટેલ રીતેશભાઈ આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ધોરણ આઠમાં NMS national test cum merit સ્કોલરશિપની પરીક્ષા લેવામાં આવે છે જે અંતર્ગત અમે થોડા મોડલ્સ બનાવેલા છે જે અમારા પછીના ધોરણને તો હેલ્પફુલ થશે પણ આપ સૌને પણ ઉપયોગી થશે એનએમએસમાં અમે એમએટી e વિભાગની કૃતિઓ રજૂ કરીએ છીએ જેમાં કુલ 25 જેટલા એકમો આવેલા હોય છે એમાં આપણે સૌપ્રથમ વાત કરીશું આકૃતિનું વિશ્લેષણ ધારો કે પ્રશ્ન છે કે આમાં કુલ કેટલા ત્રિકોણ સમાયેલા હોય છે તો આપણે એની ગણતરી આવી રીતના કરશું પાયાની સંખ્યા એક હોય તો આ આકૃતિમાં કુલ એક ત્રિકોણ છે પાયાની સંખ્યા બે હોય તો આ આકૃતિમાં કુલ પાંચ ત્રિકોણ છે આકૃતિ પાયાની સંખ્યા કુલ ત્રણ હોય એક બે ત્રણ તો આ આકૃતિમાં કુલ તેર ત્રિકોણ સમાઈ ગયેલા છે ને એવી જ રીતના આપણે ચોરસની વાત કરીએ ચોરસમાં ચોરસમાં આડી અને ઊભી ગણતરી કરી લેવાની આડી ને ઊભી ત્રણ છે તો ત્રણ ગુણ્યા ત્રણ તો નવ બે ગુણ્યા બે તો ચાર એક ગુણ્યા એક તો એક ગુણાકાર કર્યો આપણે જે જેટલી સંખ્યા આવી એનો આપણે સરવાળો કરીએ તો સરવાળો ચૌદ મળે તો કુલ આ આકૃતિમાં ચૌદ ચોરસ છે આપણે વાત કરીએ પાયથાગોરસની આપણે અહીંયા બ્લુ કલરનો એક ત્રિકોણ જોઈ રહ્યા છે જેમાં ત્રણ બિંદુ ત્રણ ખૂણા અને ત્રણ બાજુઓ છે પાયો વેદ અને કર્ણ પાયાનું ક્ષેત્રફળ વત્તા વેગનું ક્ષેત્રફળ બરાબર કર્ણનું ક્ષેત્રફળ મળે પાયાનો વર્ગ વત્તા વેગનો વેદનો વર્ગ બરાબર કર્ણનો વર્ગ મળે ચાલો આપણે જોઈએ કે વેદ પાયાનું પાયાની લખોટી અને વેદની લખોટી કર્ણનો સમય છે કે નહીં કે પાયાની લખોટી અને વેદની લખોટી એ કર્ણમાં સમાઈ ગઈ છે જે સાબિત કરે છે કે AB નો વર્ગ વત્તા BC નો વર્ગ બરાબર AC નો વર્ગ થાય ત્યારબાદ આપણે જોઈશું ABCD નો ક્રમ ABCD નો ક્રમ આપણે સરળતાથી યાદ રાખવો હોય તો આપણે પાંચનો ગુણ્ય યાદ રાખવો પડે ઈ પાંચમા ક્રમે જે દસમા ક્રમે ઓ પંદરમા ક્રમે ટી વીસમા ક્રમે અને વાય પચીસમા ક્રમે આપણે ઓનું યાદ રાખી લઈએ તો આપણે સરળતાથી બધાના જવાબ ઓછા સમયમાં દઈ શકીએ છીએ ધારો કે એક ઉદાહરણ છે આર કયા ક્રમે આવે છે તો આપણે ઓનું યાદ હોય કે ઓ પંદરમા ક્રમે આવે તો આપણે સરળતાથી કહી શકીએ કે પી સોળમા ક્રમે ક્યુ સત્તરમાં ક્રમે અને આર અઢારમાં ક્રમે આવે છે ત્યારબાદ આપણે વાત કરીશું કે અહીંયા અમે માસને કોડ આપેલા છે અને 28 કરતા વધારેના દિવસો લખેલા છે અહીંયા એક પ્રશ્ન પૂછેલો છે ચાર સાત બે હજાર બાવીસે સોમવાર હોય તો ચોવીસ અગિયાર બે હજાર બાવીસે કયો વાર હોય તો આપણે જુલાઈથી ઓક્ટોબર સુધીની ગણતરી કરશું નવેમ્બર નહીં લઈએ તો ત્રણ ત્રણ વત્તા વત્તા બે વત્તા ત્રણ બરાબર અગિયાર થાય પછી આપણે તારીખનો તફાવત લઈશું તો તારીખનો તફાવત આપણે વીસ મળે પછી વીસ વત્તા અગિયાર કરશું એટલે એકત્રીસ મળે એકત્રીસને સાત વડે ભાગતા ત્રણ શેષ વધે એ પછી સોમવારમાં આપણે ત્રણ વાર ઉમેરીએ તો ગુરુવાર મળે હવે આપણે માસના કોડ જોઈએ એકસો ચુમ્માલીસ ઝીરો પચીસ ઝીરો છત્રીસ એકસો છેતાલીસ હવે આપણે જોઈએ અહીં એક પ્રશ્ન છે એક એક ઓગણીસો પચાસના રોજ રવિવાર છે તો એક દસ ઓગણીસો પચાસના રોજ કયો વાર હશે તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જાન્યુઆરી અને ઓક્ટોબર એ બંનેના કોડ સરખા છે તો આપણે કહી શકીએ કે એક દસના રોજ પણ રવિવાર જ હોય સરખા કોડના દિવસ સરખા હોય છે અને અહીંયા મેં અલગ રાખેલા છે કેમ કે તેમાં કોડ અલગ અલગ છે લીપ વર્ષમાં થોડો ફેરફાર થાય છે ત્યારબાદ આપણે વાત કરીશું દિશાઓના અંતરની આપણે ઉત્તર દિશા તરફ મોઢું રાખીને ઊભ્યા છે તો ઉત્તર દિશાથી આપણે જમણી બાજુ નેવાંશનો ખૂણે વળીએ તો પૂર્વ આવે એકસો એસીસના ખૂણે વળીએ તો દક્ષિણ આવે એ જ પ્રોસેસ આપણે ઉત્તરથી ડાબી બાજુ કરીએ તો નેવાંશના ખૂણે વળીએ તો નેવું આવે પશ્ચિમ ઉત્તર દિશાથી જમણી બાજુ પિસ્તાલીસના ખૂણે વળીએ તો ઈશાન આવે એકસો પાંત્રીસના ખૂણે વળીએ તો અગ્નિ આવે ઉત્તર દિશાથી આપણે ડાબી બાજુ પિસ્તાલીસ નખુણે વળીએ તો વાયવ્ય આવે એકસો ત્રીસ નખુણે વળીએ તો નૈઋત્ય આવે ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ હરોળનું સ્થાન નક્કી કરવું આ એક પંદર વિદ્યાર્થીની એક સીધી હરોળ છે જેમાં આ છે મીના મીનાનો ક્રમ આગળથી છઠ્ઠો છે તો પાછળથી કયો હશે આપણે બધા વિદ્યાર્થીઓને પૂછશું તો એક હશે કે મીનાનો ક્રમ પાછળથી નવમાં હશે પરંતુ તે પાછળથી નવમાં નથી ચાલો આપણે સૂત્ર જોઈએ કુલ સંખ્યા ઓછા મીનાનો ક્રમ વત્તા એક પંદર ઓછા છ વત્તા એક કરીએ એટલે દસ ભરે તેથી આપણે કહી શકીએ કે પાછળથી વિનાનો ક્રમ દસમો હશે ત્યારબાદ આપણે વાત કરીશું લોહી સંબંધની લોહી સંબંધ આપણે ડાયાગ્રામની મદદથી આ પ્રશ્ન ઉકેલીશું અમે આ નિશાનીઓ રાખી ગયેલ છે સ્ત્રી માટે ગોળ પુરુષ માટે ચોરસ પતિ પત્ની માટે વળાંક અને સરખી ઉંમરના માટે લીટો આ એક પ્રશ્ન છે અમિતનું કહ્યું આ છોકરી અમિત છે એટલે અમિતમાં ચોરસ આવશે ને એક એક છોકરીની વાત કરે છે અમિત મારી માતાના એટલે અમિતની માતા મારી માતાની પોત્રની એટલે આ સ્ત્રીની દીકરા દીકરાનો દીકરો પોત્રની બહુ છે એટલે આની પત્ની પતિ પત્ની પતિ માટે આપણે વળાંક રાખ્યો છે તો અમિત તે છોકરીને શું થાય અમિત આ છોકરીને સસરા થાય ને ધારો કે આમ હોય કે આ પત્ની ને આ આ બે સ્ત્રી વચ્ચે શું સંબંધ થાય તો આ સ્ત્રી સ્ત્રી માટે આપણે દાદી સાસુમાં નો સંબંધ થાય છે ત્યારબાદ આપણે જોઈએ લંબચોરસની પરિમિતિ આ ખેતરનો એક ટુકડો છે આમાં આપણે ફરતે વાડ બાંધવી છે તો કેટલો તાર જોશે આની લંબાઈ છે ત્રણ મીટર પહોળાઈ છે પાંચ મીટર તો ત્રણ ને પાંચ હું પાંચ ને ત્રણ સોળ મીટર થશે આને ફરતે વાળ બાંધવાની આપણે જોઈ શકીએ છીએ ફૂટ પરથી મદદથી આપણે માપી શકીએ છીએ કે આ સોળ મીટરનો હોય પછી આપણે વાત કરીશું વર્તુળનું પરિઘ અહીંયા અમે સાત સેમ એક વર્તુળ લીધેલો છે તેના આપણે અહીંયા એરોથી સ્ટાર્ટ કરીશું દસ વીસ ત્રીસ ચાલીસ અને આ એરો અહીંયા આવીને સ્ટોપ થાય છે તો અહીંયા ફોર્ટી ફોર સેમી મળે છે વર્તુળનો પરિઘ બરાબર ટુ પાઈ આર આર મતલબ ત્રિજ્યા બરાબર બે ગુણ્યા બાવીસના છેદમાં સાત ગુણ્યા સાત બરાબર બે ગુણ્યા બાવીસ બરાબર ચુમ્માલીસ સેમી થાય ત્યાર પછી આપણે દર્પણ આકૃતિ અને પાણીનું પ્રતિબિંબ જોઈશું અહીંયા એક આકૃતિ છે એના આપણે પાણીના પ્રતિબિંબમાં જોઈશું આ આકૃતિમાં જે ઉપરનો ભાગ હોય તે નીચે જાય અને નીચેનો ભાગ હોય તે ઉપર જાય એ જ પછી આપણે તેને દર્પણ આકૃતિમાં જોઈશું દર્પણ આકૃતિમાં જે જમણી બાજુ હોય તે ડાબી બાજુ આવે અને ડાબી બાજુ હોય તે જમણી બાજુ આવે એવી જ રીતે આપણે અક્ષરોની વાત કરીએ અક્ષરોમાં દર્પણ આકૃતિ આ દર્પણમાં આપણે આ લખેલા અક્ષરો સીધા દેખાશે આશા રાખું છું કે તમને મારા મોડલ્સ હેલ્પફુલ થશે અને તમે પણ પરીક્ષા આપો અને સારું પરિણામ મેળવો એ સાથે હું ટુકડિયા ખુશાલી હું શિયાની ગુરુજી નમસ્કાર ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન બે હજાર એકવીસ બાઈસમાં ભાગ લીધો છે વિભાગ પાંચ ગાણિતિક નમૂનાઓ કૃતિનું નામ મેજિક બોર્ડ હું તમને આજે બોર્ડમાં મેજિક બોર્ડમાં એકી પહેલાંની અને પછીની સંખ્યા બતાવું છપ્પનની પહેલાંની સંખ્યા છે પંચાવન અને છપ્પન પછીની છે સત્તાવન હવે બીજી સંખ્યા નેવ્યાસીની પહેલાં આવે અઠ્યાસી નેવ્યાસીની પહેલાંની સંખ્યા છે અઠ્યાસી અને નેવ્યાસીની સંખ્યા પછીની છે નેવું હવે હું તમને ચડતો ક્રમ અને ઉતરતો ક્રમ બતાવું આ છે ચડતો ક્રમ જેમાં આવે છે દસ ઓગણીસ અઠ્યાવીસ સાડત્રીસ છેતાલીસ પંચાવન ચોસઠ તોતેર બ્યાસી અને એકાણું હવે આ બધા છે ઉતરતા ક્રમ એમાં આવે છે એકાણું બ્યાસી તોતેર ચો ચોસઠ પંચાવન છેતાલીસ સાડત્રીસ અઠ્યાવીસ ઓગણીસ અને દસ હવે હું તમને એકી સંખ્યા એકથી સોની વચ્ચે આવતી એકી સંખ્યા બતાવું એકી સંખ્યા એક ત્રણ પાંચ સાત નવ અગિયાર અને વગેરેની સંખ્યાઓ છે આ બધી એકથી સોની વચ્ચે આવતી એકી સંખ્યા હવે હું તમને બેકી સંખ્યા બતાવું એકથી સોની વચ્ચે આવતી બે ચાર છ આઠ દસ બાર વગેરેની સંખ્યાઓ છે એકથી સોની વચ્ચે આવતી બેકી સંખ્યાઓ હવે હું તમને ત્રણના એકથી સોની વચ્ચે આવતા ત્રણના અવયવીઓ બતાવું ત્રણ છ નવ બાર પંદર અઢાર અને એકવીસ તે છે આ એકથી સોની વચ્ચે આવતા ત્રણના અવયવીઓ આજે હું તમને એક મેજિક ચોરસ બતાવીશ આ ત્રણ આ સંખ્યાઓ છે આ સંખ્યામાં આ હરોળનો આ હરોળનો સરવાળો કરો તો પણ એ સરખો જવાબ આવે અને આ હરોળનો ઓલો સરવાળો કરો તો પણ સરખો જવાબ આવે બંને હરોળના જવાબ જવાબ સરખા જ આવે છે અહીંયા મેં આ હરોળનો સરવાળો કર્યો છે તેનો જવાબ એક સરખો જ આવે છે હવે હું તમને બીજી સંખ્યા બતાવીશ અહીંયા પણ એવું જ છે આ બંને હરોળનો સરવાળો કરો તો પણ એક જ જવાબ આવે છે